周深加盟百度潮盛典，虽然还没有官宣，但是官方已经发布了一张图片，网友可以通过图片中的线索去猜参加晚会的明星。而图片主要由两部分组成，一大部分是文字，这也让不是文字的部分显得非常突出，很容易就看到一条可爱的鲲，以及一朵正在下雨的云。而看到鲲的那一刻，一个歌手的名字已经脱颖而出，那就是周深。 周深的代表作就是《大鱼》，一说起《大鱼》，第一个想起的就是周深。更关键的是，《大鱼》是电影《大鱼海棠》的主题曲，电影中大鱼的形象就是鲲，因此也很容易把鲲的形象与周深绑定，看到鲲就会想起周深。当然，还有很重要的一点，那就是百度潮盛典是百度与浙江卫视联合推出的盛典，会邀请大量明星，打造科技与文化结合的舞台秀。 这样的盛典，第一时间想起的明星，首先是歌手，而歌手中与坤形容联系最大的，应该就是周深。而且以周深如今的实力与流量，他参百度潮盛典很正常，也值得官方在众多文字中去突出坤的形象。因此，可以确认周深加盟了百度潮盛典。五月初，周深参加了中国品牌日晚会，五月二十二号又要参加百度潮盛典。除此之外。 周深在二十五号还会参加南山流行音乐节，与音乐家谭盾合作演唱三首影视剧 OST。一月不到两台晚会，一场音乐节，让一些担心落地。周深参加的常驻综艺《创四》结束后，不少粉丝担心不能经常看到周深了，因为很多消息表明周深可能不再是《青春环游记三》的常驻嘉宾。 再加上周深之前立了 flag，要在今年发布第二张专辑，会很忙，因此不少粉丝的担心并不是没有道理。但是周深如今太火了，当一个有实力的歌手又有流量之后，他不想参加活动，可能都做不到。毕竟周深作为一个歌手，不管是录播还是现场直播，不管是营业性演出还是非营业性演出，都能做到全开麦真唱。 都能以精彩的表演获得很大的关注，带来很大的热度，而且这些热度与关注度都是正向的，会让人们更加关注歌手的实力，根本不会有假唱、难听一说。因此，周深非常受欢迎，邀请周深的晚会、综艺节目、各种活动应该不会少。在有非常多选择的情况下，周深可以选择那些不太影响录制专辑的资源。 比如各种晚会、综艺节目的飞行嘉宾、一些线下活动等，因此虽然周深忙着录制专辑，但是在屏幕前看到周深的机会依然很多，粉丝不用担心不能经常看到周深。最后，一起期待《百度潮盛典》的播出。 却从不强求，回忆碰碰伤手，却从不忌口，要知道什么总会不够。 心怕掉了，不在意都是假的，在心里偷偷偷偷的。时间慢慢悠悠，却从不停留。要知道什么都带不走，也从不强求。回忆胖胖瘦瘦，却从不忌口。要知 是准备没有请得动你呢。哦，但是是比很少一步就是请的他好了，是你拒绝了我们对吗？怎么可能？没有关系，怎么会有我？ <laughs> 因为很多人认识我的第一首歌叫。 是能够珍惜每一段时间遇到的朋友，因为朋友这个这个身份真的很特殊也很重要，然后就是希望大家都享受当下最美好的时光。